Leave tomorrow I M see you in Bangalore anyway मैं क्या बता रहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में बात कर रहा था तो मैंने अभी थक भाई की गाड़ी देखी नीचे जाके इसके लिए मैंने येलो टी शर्ट पहना है to match with the car I just want to tell you guys the मैं इतना इमोशनल हो गया था ना वो गाड़ी देख के मैं इतना इमोशनल हुआ ना ये गाड़ी देख के I could not express my feelings I tell you why ये गाड़ी I come from a middle class background I have never had rich friends और you know people with super cars but to see that car owned by somebody so close to you somebody you have seen grind and rise for so many years and get there and get a car like that इतना पास से मतलब हमारी ही गाड़ी है यार वो मैं ऐसे ऐसे फील नहीं हुआ मेरे को कि किसी और की अपनी गाड़ी है हमारी ही गाड़ी है ऐसे फील हुआ मेरे को देख के और मेरे को बहुत I was overwhelm with emotions when I saw that car downstairs in our boot camp feels good feels so inspiring I hope तुम लोग भी वो पोज देख के इंस्पायर्ड फील करो देख के ये मत सोचना कि यार ये बंदा फ्लेक्स कर रहा है ये सोचो कि यार ये कर सकता है हम लोग भी कर सकते हैं Or what a car, man! What a fucking car, bro.